I'm sexy and I know it. радуга проснется, поделись улыбкою своей. Дорога! <laughs> out of dust! Для наших ближайших родственников агрессия – это образ жизни. Для мартышек нет ничего невозможного, особенно Woo. fuck? <laughs> you alright? Дай мне 10 рублей. Я в Америку на метро еду.